Данная запись выложена в ознакомительных целях. Чтобы купить себе диск, читайте текст ниже под видео. Данная запись сложена в ознакомительных целях. Чтобы купить себе диск, читайте текст ниже под видео. Данная запись выложена в ознакомительный сет. Чтобы купить свой диск, читайте текст ниже под видео. Куда нужно Данная аудиозапись опубликована в ознакомительном, чтобы подписать текст под видео или звоните на МТС.